Cochoda chun hiota, hapan hachidich a Jesús Hude, espeke Galilea. Kia nyushan Judea, matkuya Israelitu haich, hiaya oganad. Eschimpat nabanach ha shem jyokshe, di ibamitundu ha Israelitich ha Jerusalem. Neta Jesús miga ashich yan mai, ha haya. Nu Judea es nande anam espeke di ibhapich, ishtet ha muhaten, di ibamdim. Kia panti ayuzus tun, panchep, ni hawit. isajaich komis chuni chu tuk ishte, net ni de geki nidgeki Es den yan maide, amiga ashich konan. kiat mu bukte, mubakte koyeda en hadios yung neta jesus tan maja amiga ashich kianem hya chan orts bajis ekias nushut mitmezich nush mezich mitkomut mezich oye chim dib orch mezich kiam duk akatad panachinas rinide vin maan ha'atd per'ositay s'chuk ak'atpats matkutsen awan ko ajek yezib chund nashmiz mshatd ukiat mitz mnashtd matkukyan tpach hanorts matsenashtd eskoden hinandai ta obie ha mi jesus galilea kovan ich konach amiga ashch tchond meta jesus tron es nyes shatp oy kenide sich abek ha nyes es kiam de magiai Ha Israelitech ishtayde hab es esinand. Mader nette tadachai. Es ma machiaich. Maja achter Jesus. Hab naak di genandep. Oi ha je. Es wingich begenandep. Kia yo hiaich. Mat gut win unja haich. Per nipun kia maja achter machiaich. He ayodze. Mat gut zirgde hat ich bin zinnich. Es ko sa moshe Jesus hia Jerusalem. Ta chuk mutsa ab neabotsach ische kiyashpukpa. Isa israelita chide anyibi amachaja, kotmudo ihte ashtama Jesus yashpek, net nyachinanada. Esbi ishachado ichich nihawa, es niheik yashpekich, Jesus anmaja. Dibets in dukashpuktip, kya hier in min, mudezinga amin maan. Dios hier is dus kes, es nukashpukdit, ashtam sindun. Panhapuns tuna in dibedios, ni anamap, hier de ni hawup ko u, yin spökens dios het smiep ke je het met han ge win maanit doen die bekaas met hakje win maan na ja me pze me pkem per hadi bi ja me pze maam hadi wat het chuk anemch je de en kaas te jaten is nie weer so ke hi kech azuk Moises je de en mooie de ga namen is niet toe kmeets ke me mazawde is ke kujunda hay namen is dikot meets ze organde net de huis het zorgde muisku'min bahdihtäp tämloca panadämimya ocanap Jesús yatsoi matcosaapdäxätu'kä yatzyäk nya'akda'kitz pa'tzytä'nyi wä'mätsyaye mana'ntä comerses yä'tä'an ntuk'ana'mätä ejtzuktät wanmä jam yatzyäk'ajtä'n yä manhku'nkätzy o yätä'an jam mäptäjkätzy ti'pä yajtsonta'k ejtyäm ja'yäm yajttuny kyaj yä'tzyä Moises mi'tzäm tzu'ktäp yä manhku'nkätzy oy sya'aptätzy Ashtam hina'anya Moises yana'am. Istikum motam baktam matkostu'g yachak ni agda'ak saabdasha. Miyadich manantib ku yaw yichpan saabdasha. Duundib diba Moises mduk ana'amad. Parkut'a ni agda'ak saabdasha tug khay. Miyadich manantib. Kya yaw yich. Izda'anya isko kya yaw yich diba mbayo ojib.